Game of Thrones foi o tema do evento organizado pela equipe Hell's Baseado no universo da série, o jogo contou com dois exércitos, a Força dos Sete Reinos e os White Walkers. O Suicide ficou do lado dos Walkers e fez parte do Squad Bravo One, que junto ao Alpha One e Charlie One formou uma unidade avançada de reconhecimento e contenção. Nossa missão primária foi tomar rapidamente a Casa Frey, um ponto crucial do mapa, criando um perímetro de segurança para o avanço do restante de nosso exército. pô. Aqui, ó. cara lá no canto. Abaixa, Guinho, abaixa, abaixa. Para tomar tiro na porta. Segura esse cara. Tem um cara lá na, na muretinha. Calma. Então, isso. Bota lá. Tá, depois não vai.

Baixa, aqui ó, aqui lá. Hã? Tem, tem, tem. Thank entrando numa certa porra, bicho. Oi? Apertado, hein? Recolou. Concluindo a primeira etapa com sucesso e dominando a maioria das casas e territórios, avançamos para tomar as últimas bandeiras na Casa Tyrell e concluir o jogo. Em direção ao castelo. E aí nós terminamos a... Então, certo, senhores? Vamos finalizar? Bora! Copiado, copiado, copiado. Senhores, vamos! Tirei, tirei, tirei! Vou! Eu vou rachar ele pra ele recuar. Eu vou fazer corre pra ganhar a posição e atirar nele. lá! Né? Tirei, tirei, tirei! Bora! Avança!